Ang masarap na dinengdeng, haluan ng inihaw na bangus, pinaghalo-halong dahon-dahon, may kasamang patola, kunting talong, kamatis, syempre, lalagyan din natin siya ng talbos ng kalabasa, siguradong masarap ang dinengdeng na Ilocano. Mmm, yummy. Kasarap. Okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa mga susunod natin upload. iwan na natin ang uh, ihahalo natin sa dinengding na talong, yung patola at saka okra, yan kasama sili at uh, hinimay na rin natin yung uh, kalabasa, dahon. Siyempre ang gagawin natin ay itong malunggay, himay-himayin na rin natin. So tayo ay magpapakulo ng tubig. Lagyan natin yung luya. Lagyan natin ng uh, bagoong. Tapos yung seasoning. Sabay ilagay natin yung bangus. Pati mga sahog ilagay na rin natin. Ayan. Hintayin lang natin na makumulo konti. Tapos ilagay na rin natin yung dahon ng kalabasa. At syempre isusunod na rin natin yung dahon ng malunggay. Ayan, yummy yummy. Napakasarap na. Ayan. Sarap. Ayan, kain na tayo masarap na dining-dining.